一、二、三。不学在南京，我都没有去看。哎呀，南京是，我是凌晨起来开车，花了三个多小时来这边，就为了在台上面被韩老师吹了一个。 HBW 的护裆，捍卫你的下一代传承。棒！我从小就喜欢跟人打实战，然后也和韩老师打了。韩老师确实有两下，不承认不行。远离爱情，好好打拳。那个王教练，他已经在沈阳开馆了，他复训了十来次。对，胡去开个馆，开个馆。 많이 한거 아니야? 어? Ich bin der Ocean